пытаюсь сделать видео. Вот с этим вот. Не видео, вернее, а фото. Ну вот, спасибо, Геш. Так и не сделаем фотку с этими губами. Ты такая бальда. Ты бальда, бальда, прибальда. Thank очень хорошая идея мне в голову пришла. Нет, не хорошая. Ну, ладно, ладно. Раз вам не нужны развлечения... Ой, ты будь здоров! Раз тебе не нужны развлечения, просто можешь поспать. Давай, все.